හයි බෝයිස් තව කෑමරීවයක් අරගෙන අද එන්ඩ යන්නේ ඒ පැත්තෙන් තියෙනවා කෙඩියක එතකොට අපි අද යන්නේ රත්මලානයා පොට් එකේ වැනිලා පොඩ් එකේ කෑම ටිකක් කාලා බලන්න එන්නේ අනික්යා විදුෂාන් මුමයි තමා යන්නේ දැනට විස්තර එහෙමයි මේ පැත්තට යන් අපි තුටුකොල පරිශ්‍රය අස්සේ අපි ඉන්න දැන් දැන් තියෙනවා කැෆේ එක ඉතින් අපි ගමු බලලා බිරියානියක් අයියා ඉතින් කණ්ඩාවනේ කොහොමද වෙන්නේ ජීවිතේ කොහොමද බෝඩිවේ විශේෂ ආරාධි නමක් ආවා. කේක් ගැල්ලක් ටෙස්ට් කරලා බලමු. ම්ම්. කදිබයිනේ. තනකින් කේක් එකක් කෑවොත් මචං සීනි රහ වැඩි තමයි. මේකේ ගාන්න තියෙන්නේ. මචං ගාන්න තියෙන්නේ. මේකම ගාන්න බැලුවා. ශ්‍රී ලංකන් යාලා ඉන්නේ. කේටරින් සර්විස් එක තමයි මේක කරන්නේ. කිව්වාගේ සුපිරියටම තියෙනවා කදිමයි රහයි. හ්ම්. කදිමද කදිමද? ඒ කදිමයි රහයි. සැන්නජුත් කෑවා කේකුත් කෑවා. ඒක සේ දැන් බිරියානි එක තමයි ඊළඟට කන්න තියෙන්නේ. බෝඩිමඩ ගිහින් බිරියානියක් කමු. එනය. එන කාලා දැන් අපි බෝඩිමට යමු කේක් කාලා අයිස්කොපිය එකක් ගහලා සැන්විච් ගහලා අදිවයේ ටික දැන් අපි බෝඩිමට යම් බෝඩිමට ගිහිල්ලා බිරියානිය කාලා රස බලමු යන් එහෙනම්. අපිම අයියා අලුවනේ. බලන්න කෑම එක අපේ ඒ ඉතින් කාගෙන කාගෙන යෑමක් තියෙන්නේ. කමු. හ්ම් කෑම එක අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකේ දෙන කෑම එකක් තමයි යාළුවනේ. නිදා පොඩ් එනවා සෝස් එකක් වගේ අයිටම් එකක්. පස්සේ පොද්ද පස්සේ අපේ බිරියානි. බිරියානි. ඕකේ නම් බෙදාගෙන හදාගෙන ඉවරයි ඇතින් කෑමක් තමා තියෙන් අපිට තියෙනවා බිත්තරයක් කුල් අන්ඩක් හොදි සෝස් එනම් ටෙස් කරලා බලම අපි ොඩක් චිකන් අදිකද අදිමන් බලන්න කදිමයි කදිමයි කියලා තමා කියන්නේ මේක බතනම් එක්කනෙට්ට තමා ගාන චිකන් එකම සුප්පල තියෙනවා බෝන්ලස් චිකන් සෑහෙන්න තියෙනවා බත්තට වඩා තියෙනවා බලත් පුළුවන් නම් කාලා බලන්න ඔයාලට බැරි වන් කරන්න ඒකත් ඉවරයි එහෙනම් ඒ එච්චර තමා යාලුවන අද වීඩියගේ තියෙන්නේ අපි බිරියානිය කෑව රසයි කදිමයි ඔව් තවත් දවස කියන රයිසයක් හරිමුවක් හරි කෑමකින් එන්න කෑම් බ්ලොග් එකින් කෑම් බ්ලොග් වලට අමතරව තව ඇවිදින බ්ලොග් සුත් යනවා channel එකේ බලන්න ඒවත් මේ එහෙනම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා ඉන්න මේ මම යනවා එහෙනම් තව බ්ලොග් එකකින් හම්බෙන්නම් Vaya Eva, respeto.